hi, hello, hi äh,. esimesel jaanuaril siis tuli välja Drag Race uus hooaeg. mina siis mõtlesin, et äh, as a big fan äh, võib-olla oleks tore sellele hooajale kaasa elada äh, koos teiega siis, I guess, ja teha siis äh, iga nädal, I hope, I hope, I hope, siis selle nädala osast äh, väike kokkuvõte ja anda oma arvamusi äh,. mitte, et ma oleks mingi arvamusliider selle koha pealt, aga äh, I just have opinions ütlen ära juhuks selle, et äh, esiteks spoilers äh,, sest ma räägin, mis siin juhtus, teiseks äh, kui sa arvad teistmoodi, siis nagu go off kommenteeri, aga ma ei ole huvitatud äh, mingitest vaidlustest sel teemal ja it's all for fun. kolmandaks äh,, miks ma teen seda pimeduses, sellepärast et Eestis ei ole fucking päikest ja ma just lõpetasin esimese osa vaatamise on õhtu äh, ja ma nagu tahaks, et see äh, on siin kanalil nagu sihuke low-key sari, et äh, ma ei panusta sellesse nagu mingi sada miljon tundi, sest ma käin ka tööl ja koolis. aga ma olen valmis igasuguseks aruteluks ja rõõmu jagamiseks sel teemal ja kõige viimane asi on see, et ma ei pane siia väga palju ilmselt mingeid klippe ja pilte sellest äh, episoodidest, sellepärast et Drag Race'il on väga kõvad copyright'id ja ma ei jaksa nendega tegeleda. kes tahab, see vaatab ise Netflixis täitsa äh, kättesaadav ja siis te saate aru, mis toimub. igal juhul siis äh, Drag Race Season 13 Episode 1 Äh, tuli välja kaks tuhat kakskümmend üks esimesel jaanuaril, äh, mis on nagu väga huvitav aeg selle tulemiseks, aga äh, ja siin lubatakse väga palju äh, twists and turns, aga seda lubatakse igal hooajal, nii et äh, what else is new, aga hakkame pihta äh,. juba esimeses osas The twists were there, the turns were there. osa nimi on The Pork Chop ehk siis uh, the, uh, Victoria Pork Chop Parker oli esimene drag queen, kes esimesel hooajal lahkus seega tema auk selline nimi ja kohe saamegi teada, miks. ja siis tulebki välja, et äh, kõik osalejad saabuvad äh, kahekaupa, lepsingivad omavahel, üksteist on võitja ja teine läheb kohta nimega The Pork Chop Loading Doll, aga sellega me tegeleme hiljem. nii, esiteks tuleb kohale Candy Muse. Candy on sihuke kalla ta on siuke inimene, et ma kujutan ette, et temaga oleks mega fun nagu mingi chillida ja tema vastaseks on Joey J. Joey J ütleb, et ta tegelikult on software developer ja teeb drag'i ainult äh, nagu hobina. Also seal on mingi ülipikk teema tema kanaarmastusest, aga jaa, igal juhul nemad on siis esimene paar. Candy Muse on nii närvis, et mul on tast nii kahju. ta oli siukse näoga, et tahaks teda kallistada, öelda, Koila kõik on korras, aga tal läheb õnneks ja Candy võidab ja Joey J läheb sinna nimetatud pork chop loading doc'i. järgmisena on meil äh, kohal Denali ja Lalari. Denali on veel iluuisutaja, Kaja tuli kohale uiskudega, actual uiskudega jalutab ringi seal, äh, mis on väga põnev ja Denali poisina on siuke cutie. Nali paneb seal hullu, teeb oma uiskudega veel hundirattaid. Okay. ja ma ei tea, mis trikke, aga ka Lala Ree on a dancing queen ja paneb selle kinni järgmisena tulevad meile tutvustuseks Simone ja Tamisha Iman. Simone'i kleit näeb välja nagu ta oleks hüpanud välja aastast kaks tuhat kolmteist, kui kõigil oli Tumblr, tehti mingeid Polaroidi kollaaže ja ma ei tea, kõik vaatasid Zoellat. ta ütleb enda kohta The Ebony Enchantress äh, ja nagu olgem ausad, eks nad mõlemad on seda. Nad on väga ilusad, väga naiselikud, äh, väga head esinejad seal. Tamisha Iman ütleb, et ta on teinud drag'i kolmkümmend aastat, seega Kaila on ilmselt selle hooaja maa. ainuke küsimus mul on see, et Kaila, kus sa oma kaela panid, aga selle äh, lipsingi võitja on Simone Tamisha Iman on väga kurb, ta on mingi, miks ma siit juba ära läksin äh,, aga, aga seda lauset kuuleme me siin osas väga palju ausalt öeldes kõigi nende poolt, kes nagu siis chopitakse. Mm, ja mida me veel kuuleme äh,? kuuleme erinevaid oh, I m queen number one, the first queen ähm, äh, lauseid, sellepärast et pooled inimesed ju arvavad, et nad on nagu esimesed kes sinna workroom'i sisenevad, sest nad ei tea, et pooled on juba esinenud ja välja läinud ja igal juhul lip sync number four on Kotmik ja Yurika Queen, Yurika Queen on Minnesotast, ta ütleb enda kohta I m the queen of unexpected ja ta on suht siuke lovable weirdo, väga-väga ekstsentriline, aga tundub ka nagu väga fun. ja teine siis on Gottmik, Gottmik on väga huvitav osaleja, sest ta on transmees, mis tähendab seda, et esiteks üldsegi esimene transosaleja, kes on nagu sel hetkel juba välja tulnud kui trans üldsegi Drag Race'is, mis on olnud selle sarja nagu kriitika äh,, aga enamasti on, on need drag queen pigem inimesed, kes siis nagu äh, vahetavad oma sugu naiseks. aga ta on nagu vastupidi, aga siis äh, tegeleb ikkagi dragiga. ta on makeup artist ja no seda on näha, Kaila paneb hullu oma meigiga ja Kaila on ka kuulsustele olnud äh, makeup artist. see tundub täpselt siuke, et ta on kõigi parim sõber, ta ütleb kõige peale Hey George hey,. Hey my George, how are you? ja olgem ausad, ka mina tahaks tema parim sõber olla äh, ja selle lipsingi siis võidab Gottmik ja järgmisena tulevad äh, platsi Rosé ja Olivia Lux. Olivia Lux on Baby Queen, kui võib nii öelda, sest ta on teinud drag'i vist mingi poolteist aastat öeldakse seal, igal juhul vähe. ja siis tema vastane on Rose, kes on mingi aastaid teinud äh, drag'i. Rose on äh, eelmise hooaja Janni siis äh, drag sister, neil on koos äh, ansambel, nad on ka oma väljendusviisis üsna sarnased Äh, ja nad on kahekesi nagu mingi Sorbet Sisters, lihtsalt äh, sellised nunnud ja roosad ja siinkohal tekkis mulle vaadates küsimus, et äh, ei tea, kas nad panevad kokku nagu Queen'e, kes on sarnased, sellepärast et osad nagu on, osad on nagu täiesti vastandid. nii et mis see otsus oli siuksed inimesed kokku panna, kes seda teab. hetkel on Rosé mu lemmik <laughs> ja ilmselgelt ma ei ole nagu erapooletu, sellepärast et eelmise hooaja lemmik oli Jan ja nagu nad on nii sarnased. pluss Rose äh, tundub sihuke et ta on megatööloom, ta on nagu worker bee, tal on eesmärk ja ta töötab selle nimel ja mida iganes, aga samas ta on ülinaljakas, kõik need tema mingid Meet the Queensid ja igasugu ja ka siin osas ta juba, ta on nagu nii, teeb nagu siukseid äh, äh, intelligentseid nalju, igal juhul väga ootan teda veel näha, aga kahjuks Olivia Lux on selle lipsingi võitja. Not this. ja viimane lipsing on kolm inimest. Tina Burner, kes on New Yorgi legend, tundub väga sihuke äh, olen komöödia kuninganna ja siis äh, olen hästi valija, teen hästi palju nalja äh,. aga kuna ta on ka nagu vanem queen, siis ta nagu ma arvan, et siin hakkab mingi MC õpetused hakkavad käima. minu küsimus on see, et miks ta näeb välja nagu see McDonaldsi kloun. üks teine osaleja ütleb ta kohta sexy hot dog ja ausalt öeldes see on ka variant, kuidas teda iseloomustada äh, nii, aga siis temale lisandub siis veel Kimura Hall, kes näeb lihtsalt välja nagu naine. Kaila on nii ilus, Kailal on Bob Maci kleit seljas, äh, Kaila, Kaila on lihtsalt kuninganna kuninganna tuli kohale ja kes vaatas eelmist hooaega, siis äh, Kimura Hall on eelmise hooaja äh, võitja, Jada nagu drag sister, nagu te juba tähele panite, meil on üldse väga palju siin pereteemasid äh, ja just eelmise hooajaga seotud pere, sellepärast et Candy Muse on eelmise hooaja osaleja Dahlia, ka drag sister, nii et meil ei ole nagu seda emad-tütred teemat, aga meil on nagu õed teema, mis on põnev ja viimane osaleja on meil Elliot with two T's. üliloll nimi. või nagu, tähendab, see nimi on väga kena, aga on ka nii ebamugav öelda minu arust. aga Elliot on sihuke kiisu-miisu, ta on tantsija ja neid äh, spagaate me hakkame juba kohe nägema ka siin. aga jaa, ka nende lipsink on ära, nendest jääb alles nii-öelda alles, ainult äh, Tina Burner ja teised lähevad siis ka sinna Pork Chop Loading Docki seal juba teised on terve aja olnud mingi oh my god, mis siin saab, keegi arvab, et nad lähevadki koju, keegi on mingi hallo, this cannot be it, mingi ma tulin viieks minutiks kohale ainult äh, ma ei lähe veel koju. ja seal nad siis arutlevad, samal ajal võitjadel käib pidu, nad on mingi mm, me oleme team talent ja eks me hakkame siis nägema, kes siin on äh, Team Talenti, kes ei ole. ja kuna nüüd osalejad saavad ka omavahel äh, rääkida ja oma kogemusi jagada, siis äh, et kes, äh, kes kellega lipsinkis, kes keda võitis, siis tõstavad pead kohe ka esimesed ussid, kes keda juba shade ib, teed valatakse siia-sinna igale poole, siis pork chop loading dock'i tuleb ruu sõnum, et kõik ei ole veel läbi mis on väga tore, sest enne seda Denali on juba väga kurb äh,, Rose ei, ei usu seda, ta on väga pettunud, sest äh, nagu me juba enne rääkisime, ta tuli siia võitma, aga öeldakse, et äh, nad peavad enda seest kellegi valima, kes siis läheb ikkagi koju ja ausalt öeldes terve see osa on sihuke cooked and gagged äh,, karp jääb lahti, aga kuidas see laheneb me ei saagi teada, see tuleb alles nädala pärast ja sellega see osa saab läbi. esiteks, minu arust on väga hea, et nad teevad nagu muutusi, sellepärast et see on hooaeg kolmteist ja ausalt öeldes äh, jaa, ma arvan, et fännidele kõigile meeldib seda vaadata, ükskõik mis seal toimub, aga äh, nagu mingi hetk see valem läheb nagu nii arusaadavaks juba, et, et kõik on nagu väga ettearvatav. seega see, et see oli sihuke twisty twists äh, osa, on minu arust väga hea. mis on veel põnev, on see, et kõigi nende osalejatega äh, on kohtunikel juba nagu väike intekas või noh, nad küsivad mingi paar küsimust neilt, mis annab nagu nii neile kui siis vaatajatele võimaluse nagu nende inimestega nagu tuttavaks saada, nagu mingid põnevad asjad nende kohta teada saada. aga jaa äh,, ei teagi, mis siit nüüd saama hakkab, väga põnev, ma ootan juba järgmist nädalat ja ma nagu mõtlesin, et ma ei tea, kas ma hakkan tegema siukseid asju, et ma nagu hakkan predict ima, et kes minu arust võidab või kes minu arust peaks võitma või, või mida iganes, kes ma tahaks, et võidaks hetkel äh,. mu lemmikud on Gottmik, Rosé, Candy ja Denali. ma ei usu, et nad kõik jõuavad väga kaugele, sest siin on veel teisi väga nagu tugevaid osalejaid. ma arvan, et äh, Eureka Queen võib jõuda suht kaugele, seepärast et ta on sihuke äh, kuki-spuuki. Spooki, ooki, kooki äh, ja see läheb inimestele peale, seega inimesed äh,, saatetegijad ilmselt tahavad teda näidata pikemalt. üldsegi hello, saate tegijad. Äh, kuskil poole pealt see hakkab tunduma sihuke, et äh, nagu see, kes selle lipsingi võitis või kaotas, see nagu, see on juba strateegiline võte ja ka väikses selles äh, järgmises osas hetkes näitas seda, et nad ilmselt lähevad järgmises osas tiimideks, võib-olla nad ongi pikemalt tiimides, ehk siis jaa, tegelikult nad olid nagu üsna võrdselt jaotatud, ehk siis kui üks vanem Queen ehk siis äh, Tamisha Iman oli ühes grupis, siis Tina Burner oli teises ähm, ja ma arvan ka, et näiteks Rosé, Rosé on nagu ühe nii-öelda tugevamana selles nii-öelda kaotajate grupis, ehk siis need on üsna nagu äh, võrdselt jaotatud erinevate nagu oskuste ja nagu mingite omaduste järgi. muidugi, kui sa oled seal kohapeal, siis on täiesti teine asi, siis sa oled mingi oh my god, kas ma võidan või ma kaotan, kõik on nagu elu surma peale. aga vaadates poole pealt nagu tuleb see tunne, et see ei ole nagu võitja-kaotaja vaid keda on meil vaja ühte tiimi ja keda meil on vaja teise tiimi. aga that's just my opinions. igal juhul äh, mina ootan järgmist osa põnevusega. ma loodan, et teie koos minuga, nagu ma juba enne ütlesin, viissada korda, ma olen igasuguseks aruteluks Drag Race'i teemadel megalt valmis äh, siin kommentaarides, DM-ides äh,, kuidas iganes äh,. nii et äh, jaa, ma loodan, et näeme järgmine nädal Bye. says, did you just go power walking with my mom?